तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग आई होप तुम सब अच्छे होंगे तो आज एक नया रिडीम कोड लेकर आ चुका हो और रिडीम कोड में क्या क्या मिलेगा तुम तो देख ही चुके हो तो गाइस बता देता हूँ इसका रूल्स तो इस रिडीम कोड को लेने के लिए तुमको इस वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और वीडियो को भी लाइक तो जो तीन चार जो रूल्स है इस रूल्स को अगर तुम मानोगी तभी तो तुमको जो वर्क करेगा तभी रिडीम कोड जाकर वर्क करेगा अगर ये जो तीन चार जो रूल्स है मैं नहीं मानोगे अगर सब्सक्राइब नहीं रहेगा या लाइक नहीं रहेगा या पूरा के पूरा वॉच नहीं रहेगा तो तुमको नहीं मिलेगा तो रिडीम कोड देख लो यार पहले दो संख्या इधर है और जो बाकी के संख्या है सब के सब मतलब सारे के सारे वीडियो के अंदर तुमको एक एक करके मिल जाएगी तो अगर वीडियो को अगर एक सेकेंड भी तुम स्किप कर दोगे तो गाइस तुमको जो रिडीम कोड मतलब एरो दिखा देगा मतलब तुमको नहीं मिलेगा यही रूल्स है जो हम्म, मुझे और इसका जो लिमिट है बारह हज़ार लोग जो बारह हज़ार लोग लोगों को मिलेगा जो इस रिडीम कोड को बारह हज़ार लोगों को मिलेगा गाइस तो फटक से यार देर मत करो जल्दी से रिडीम कर लो यार अच्छा अच्छा जो चीज़ इस रिडीम कोड में मिल रही है अगर तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो क्योंकि मैं जो जब भी रिडीम कोड आता है तो तब तो भी मैं दे देता हूँ और ये रिडीम कोड का रूल्स है अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को नहीं लाइक करोगे तो तुमको रिडीम कोड एरो दिखा देगा तो कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं दिखाएगा